दोस्तों के नाम छोटे से दिल में खम बहुत है छोटे से दिल में खम बहुत है जिंदगी में मिले जख्म बहुत है अरे कब की मार ही डालती है दुनिया हमें कम वक्त दोस्तों की दुआओं में दम बहुत है अब तो मुझे अपना बना के रख लो ना अरे अब तो मुझे अपना बना के रख लो ना सबने मुझे तुम्हारा समझ के छोड़ दिया